Kolal Iroki, ah, mus dawuh sapa se Iroki rawahu nyeritake ing hadis sapa Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Nahnu taikito iku fa'alnahu. Agawe sapa oh Hibban min hadisi Anasin saking hadisi sahabat Anas. Wa fi akhbari Musa lan saing dalam pira-pira hadise sahabat Musa alaihissalam. An eh pira-pira cerita Nabi Musa alaihissalam. salam. Ana Bani Israil sak temene Bani Israil iku kalu podo ngucap sapa Bani Israil atau matur sapa Bani Israil lahu mari Nabi Musa. Sal, kula aturi nyuwun panjenengan lana dumateng kronten kita. Robaka ing pangeran tuan amron ing perkara ida nahnu nalikane utai kita iku faalnahu agawe sapa kita ing perkara yardo mengko rido sapa pangeran bi kelan perkara ana saking kita Pakolam kodawu sapa Musa Nabi Musa alaihi salam Ilahi do pangeran kula kot sami tu teman-teman eh ilahi do pangeran kula kot sami ta teman-teman ngrungu tuan maing barang kula kang padha ngucap kabeh Pakola mengko dawuh sapa kene ya Musa Nabi Musa kul dawuh sira Muhammad lahu maring kabeh yardouna padha ridho kabeh ani saking ingsun hatta ardo saenggo ridho sapa ingsun anhum saking kabeh Waya syatulan nakseni Lihadal khobari maringki khadis Ma'ing barang ruwiya kang crita op kang diceritake apa ma nabi nabiyina sang nabi kita sallallahu alaihi wasallam ana wis setune kanjeng nabi kula dawuh sapa nabi man wong ahabba kang demen sapa wong ayak lama yento ngerti sapa man Ma'ing barang lahu kedue man indallah ing dalem ngers iku indallah ing dalem ngersane Allah eh indah dalam ngesani Allah Azza wa Jalla Fal yang dur mengko becik ningali sapa wong maing barang lillahi kedue Allah Azza wa Jalla indahu ing dalam ngersane Allah Fa innallaha mengko sak temene e eh, indah ning ngersane wong ya Fa innallaha mengko sak temene Allah ku tabaraka mo baraka Allah taala ta maha Allah iku yang zilu nurunake sapa Allah al abda ing kawula minhu saking ma khaisu anzala saking sekirani nurunake sapa Allah ing ma al abda ing kawula min nafsi saking dat dewini Wakola kusyairi lan wis dawuh sapa al kusyairi wakila lan dengendikake kola dawuh sapa Musa salam Ilahi do pangeran kula dalani mugi nuduhake tuan ing kula ala amalin ing ngatasé amal ida amil tuh nalika amal kula ing amal rodita mengko ridho tuan yani saking ingsun Pakolam kodau sapa pangeran inna kasat menesiro ikulah tati kura mampu siro dalika mengkuno kang tinutur Fakhoro jungkel sapa Musa Musa sajitan khali sujud mutadoruan khali DP DP Fa'auha mengko paling wahyu sapa Allah Allah ilahi maring Nabi Musa Ya ibna imronahu ibnu imron Inna ridho isa temne ridho Ingsun iku fi ridho kain dalam ridho iro Piko doi kelawan pesten ingsun Seh Iroki ini dawuh. yaitu Rawahu Ibnu Khibban yang menceritakan hadis Ibnu Khibban min hadisi Anas. wafi akbari Musa dan di dalam beberapa hadis ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya Bani Israel mereka ini matur kepada Nabi Musa. Salah narobaka we Nabi Musa, tolong mintakan kepada Tuhan sampean untuk kami. Yaitu suatu perkara Iza nahnu fa'alnahu yardo bihi anna. Apabila kami ini melakukan <clears throat> sesuatu maka Allah ini ridho kepada kami akhirnya Nabi Musa matur ilahi kot sami tamakolu wahai Allah Tuhanku engkau telah mendengar sesuatu yang mereka ucapkan Pakola ya Musa akhirnya Allah dawu kepada Nabi Musa kulahum katakan pada mereka yardauna supaya mereka ini yardauna pada ridho ani dari aku Hata ardo anhum mak sehingga aku ridho pada mereka maka ini jadi isinya konsepnya ini supaya amal itu diterima oleh Allah mendapatkan apa itu di, di mendapatkan ridho Allah ya ini harus Konsepnya ya harus ridho, mereka harus ridho dari aku. Yardauna mereka harus ridho kepada dari aku. Apa putusan Allah, entah itu berupa apa itu jasad, apa berupa apa itu nikmat atau apapun, ini harus ridho dan harus ingat loh. Apapun yang datang kepada kita di hadapan kita itu adalah semata-mata nikmat atau pemberian dari Allah. Ojo lali. ngono lho engko oleh dhuwit teko si fulan paribasane wah engko mutlak teko fulan padahal itu kan orang itu enggak bisa memberi sampean kalau itu enggak digerakkan oleh al lek cara syariat e ngono lek enggak digerakkan oleh al Allah lek gak dibisiki karo Gusti Allah Oh sampean lho masono golek utangan lho nanggene wong sing biasa ngekek utang lek iku kumangka karo Gusti Allah kumantra dibuntu enggak iso man tak duwe iso diutangi kabeh gak iso lho tenan lho iku niki lek eh, anceni iku mangko tapi makane kula kadang-kadang muruki wong oleh golek utangan niku golek utangan yo iki lek mbuktekno tauhid golekno utangan nang wong sing kira-kira wonge paling medhit ngono kira-kira gak mungkin ngutangi lho wong kon dilala wong mudi lho sampean utangi kok dikeki oh berarti wong iku mangko sampean percaya iku mangko digerakno Gusti padahal asli niku mudi lho nggih lho nggih mboten ngoten carane mangane wong ikhtiar iku kok aja kok murmur njojak-njojok ngono ae lek wong sarakan ikhtiare njojak-njojok ae iya enggak nggih Jadi wong ikhtiar itu ya digoleki sing kira-kira wangel ngono lho. Iku mbuktekno apa jenenge fadole Gusti. Yo dilalas subhanallah aku iku lho ora duwe dhuwit ora apa esuk apa sing tak pangan iku gak mikir lho dilalah iku lho esuk-esuk ana wong sing ana wong ngeteri sego pecel lho <laughs> ngene iku lho modele krana fadhole al Allah kaya-kaya gak iso mangan tapi ana sego pecel kok pecel dilalah meniku mengani iki teman pengen kalau sampai akan anten ayat Allah Asabiku nal awalu minal muhajirin wal ansori wal ladina tabauhum bi isanin radhiyallahu anhum radu'an wa'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar nggih kan kholidina fiha abada nanti kono jadi Asabikun orang-orang yang terdahulu. Asabikun itu artinya orang yang terdahulu. Al awwaluna orang-orang yang awal. Apa beda nih? Sabikun sampai awalun apa beda nih? Yo kanok beda nih, yo podoai. Sabikun mana nih? Yo awalun, awalun yo sabe, sabikun. Tapi itu didobel karo Allah. Zaman bien bien ulu, munulai wong coro jowo. Okay? Asabikun al awaluna yaitu minal muhajirina yaitu golongan kaum muhajirin orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah wal ansori dan orang-orang sahabat an Wal waladina tabauhum dan mereka yang mengikuti jejak kaum ya apa itu eh, muhajirin dan ansor ya eh, tabauhum bi dengan bagus manut ngikuti jejaknya para para soha sahabat muhajirin sahabat ansor dengan bagus iksan wis ibadai lakune opo wae keikhlasane ridone dilaku maka mereka itu bisa bisanin radhiyallahu anhum maka Allah ridho atas mereka dari mereka waradu dan mereka ridho kepada Allah apa yang di disediakan oleh Allah adalah maka Allah menyediakan itu surga yang di bawahnya itu sungai ada sungai yang mengalir di bawahnya bahkan dia itu bertempat di surga itu kholidinafia langgeng di juru surga sampai abad abad ngono lho lalu wong ridho iki penak maka ridho kemarin itu kan pada awal itu menduduki keyakinan. Maka orang yang ridho itu nggak pernah bingung, nggak pernah susah. Karena beliau itu ya yakin, podokaro yakin, ridho ikhlas. Eh, mbok di kapak ridho ay. Mbok di pisu-pisui, ridho ay. Mbok disakiti, ridho. Mbok didolimi, ridho. Mbok diapa-apa, ridho. Wah, pokoknya jempol itu. Nah, suwe-suwe. anggitmu sing duwe iku mau gak trimo sapa sing duwe trimo ora wong iku kok enak ngene no menengai sabar iya kan ridho tapi aku gak ridho tak keplek no kon embong ngono akhirnya karo Gusti Allah dilalah mong iku mang ngani ngoyo metu embong ditubruk sepur ini mboten dadi begedel ora Iya, ngono lho. Dadi mangkane wake-ake ini lu yakin nggih. Ana wong sing mungsuhe golongane wong rido-rido ngeten iki, wake-ake niku nrimo balak. Tenan. Tapi sampean dume rido ae mung oleh bala, ngono gak oleh. <laughs> Nggih. Mung oleh bala. <laughs> Ora oleh niku namine dendam niku sampean. Nggih ya. Lah mung rido ya gak ono kadhe nyedakno ya gak ono. Mung rido kok mung dikapak-kapak ri Rito. Ya kaya niku lho pewayangane niku Kunto Dewa niku lho. Kunto Dewa niku kerajaane dijaluk nyoh. Sampai bojone dijaluk nyoh lho lek Kunto Dewa nek wayang, kira bojo sampean dijaluk oleh ah? Wong kundangan ya kan oleh berkat dijaluk bojone ya ora oleh kok. Nggih ya? Ah? <laughs> Bener niku. nih, Nah, niki bocah dijalukan piro ngono nggih ya. Mani piro apa mani mati? niki. <clears throat> Ah niku anu kudune ridho niku. Nggih. Nah, wa yasyadu li khabar ini menyaksikan ini hadis ini sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam anahu kola. man ahabba ayya'lama malahu indallah jadi barang siapa yang senang kalau dia itu ngerti sesuatu yang ada padanya itu adalah indallah dari Allah di sisi al Allah budek ngerti opo sing awak iki memang itu indal indallah ngerti deh wis ana duwe ana omah ana sawah Wah, iku malahu indal indallah di sisi Allah. Maka falyandur malillah, maka lihatlah, maka sungguh lihat kamu orang itu melihat sesuatu bagi Allah, kepunyaan Allah. Azza wa indahu di sisinya. Jadi didelok. Jadi ternyata apa sing ndek ngersane Allah kuwi ndek sandinge ngono lho. Mane bener kaya mbayai sirat iku lek dawuh. Iya, mboten mboten lingsir. Fa tabaraka wa taala maka sesungguhnya Allah ini menurunkan manusia uh, minhu khaisu anjalu abda min nafsi. Jadi sekiranya Allah menurunkan sesuatu itu uh, kepada hamba itu min nafsihi dari zatnya Allah. Ya. Maka ini saya kusairi dawu wakila kola Musa Ilahi dalani ya Tuhanku, tunjukkanlah kami ala amalin atas amal ida amil tuh tatkala kami mengamalkannya rodita maka engkau ridho ani dariku. Ah, kata Allah Fakola inna kalatatiku dalik. Wah, kamu nggak akan sesungguhnya kamu nggak akan mampu untuk itu katanya. Ya. Jadi Allah ridho dari aku katanya. Jadi Allah kepingin duduni Lek aku amal, engko ridho dari aku. Dudono, kon dudono kalau kalau nabi nabi apa? Gusti Allah nrimo ridho nih uang ini loh. Jadi ini dek ini ki. Jadi Gusti Allah inna kala tatiku zaliku. Oh gak iso Nabi Musa jadi. Akhirnya Nabi Musa malah itu terjungkal sujud. Mulai langsung ngadek ini langsung sujud jungkal ini sujud. tadoruan dengan DPDP. Jadi krono kepinginan lan jungkel Nabi Musa jungkel krono ditikandani lek gak mampu. Akhirnya Nabi Allah ini memberi wahyu kepada Nabi Musa. Ya ibna Imran He eh, anaknya laki Imran katanya. Inna ridho fi ridoka. Sesungguhnya ridoku itu di dalam ridomu. Bikodoi dengan putusanku. Nah, ini katanya. Ya. Jadi ridhonya Allah itu di dalam apa itu ridomu bikodoi dengan kodok dengan putusanku. Jadi kalau naik kapan diputusna Allah kon kok ridho berarti ikulah ridoku ngono lo. Ini ku gambaran ini ngono kutuan. Ini namanya cara coro ajaran tertinggi ini syariat tertinggi nih. Iya. Jadi syariat tertinggi ini mengenai Jadi ridoku itu yondek ini ridomu nang ini putusanku. Makanya awak ini apapun lah. Awak ini apa pernah lepas song keputusannya Allah? Enggak pernah. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi, dimanapun, kapanpun, itulah apa itu putusan Allah. Pernah. Nah, makanya wong tauhid kan enggak oleh ngandalno akal e, kekuatane. Apa jeneng nafsu ini enggak oleh. Tapi wis kuno apapun yang ketemu itu adalah putusan Allah. Kayak sampean lunggu nek niki mau lho. Ngene iki wis sampean kudu eling aku me. Sampai lunggu nek nek kuno ah. Niku nggih pun wis diputusne Allah kon lunggu nek kene. Oh, gak iso ngali gak iso oh, jadi putus di kuno saya ke depan netro sak ambekan sak opo aku diputus nih gusti menunggu kadang-kadang ngersulong gimana Hah? ngersulong ini ki mengani ini opo menelek barang gue di gede kuno barang cili-cili eh ikut putusannya Allah kok gak iso lo awal dewi obangin lo gak iso ini obang ini kersane putusannya Allah